Oh, c'est le petit euh, Mais est-ce qu'il ne change pas en... Non, mais regarde les tiges par contre. La sont roses. Oui, je pense que ça peut changer de couleur. Comme idée de faire un, jardin, pour lui, pour lui d'agrément. Il n'avait pas d'enfant et puis bon, il a laissé ça la vie de...

Thank you.